nabonye ikintu cyitwa abantu benshi bambaye bambaye udupfukamunwa twa dupfukamunwa abantu bazi ngo byararangiye abantu bazi ngo nabonye abantu bambaye udupfukamunwa guhera ku mwana mutoya kugeza ku mukuru Imana irambwira ngo abantu barangomeye abantu bara bihaye amahoro mu mitima yabo bazi ngo byararangiye imana irambwira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bari bazi ko byarangiye ngo kubw'impamvu yo ku yo kudashaka uwiteka kubw'impamvu yo gutera uwiteka umugongo imana yarambwiye ngo ibyo ari byararangiye imana yongeye kubitangiza benshi bambaye bambaye udupfukamunwa twa dupfukamunwa abantu bazi ngo byararangiye abantu bazi ngo nabonye abantu bambaye udupfukamunwa guhera ku mwana mutoya kugeza ku mukuru imana irambwira ngo abantu barangomeye abantu bara bihaye amahoro mu mitima yabo bazi ngo byararangiye imana irambwira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bari bazi ko byarangiye ngo kubw'impamvu yo kudashaka uwiteka kubw'impamvu yo gutera uwiteka umugongo imana yarambwiye ngo ibyo ari byararangiye imana yongeye kubitangiza Knowless reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya Australia Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka nkubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza ushobora kuba wakirirwa ariko ejo impundu zikavuga ah, twabanye n'umukozi w'imana musanzwe muzi ntabwo ari ubwa mbere ageze ku isezerano tv ariko hari abantu bashyashya ah, mwaje kutwiyungaho mwaje kumva ubutumwa bw'uno munsi tugiye gutangira bivuga mu mazina kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye neza turakwakiriye murakoze cyane nishimiye kubana namwe mm. imana ibaha umugisha kubwo kunyakira mm. ah, ndasuhuza buri muntu wese unkurikiranye mm. nitwa dawidi ndagije imana ndi umukozi w'imana ah, ndi umukristo nsengera muri adeperi imana yo mu ijuru ibahe umugisha David rero turagushimiye kuba witabiriye buno butumire bwacu tugiye kuganira ku kiganiro akenshi ni wowe uri buze kuza kwibanda uri kuvuga cyane kuko hari ubutumwa wavuze ushaka kugeza ku bantu rero abantu mukurikirana isezerano TV ntimuze kuza gucikwa niba utarakoze subscribe kora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi turakwakiriye ni karibu murakoze cyane reka dutangire dusenga kugira ngo icyo imana yagambiriye ko Ah, abantu bayo bumva bacyumve turagushimiye mana y'icyubahiro tugushimiye ineza yawe n'imbabazi zawe ni ngewe dawidi ni ngewe wa mwana wawe ndakwinginze nyakubahwa imana kugira ngo uzubane nanjye muri iki kiganiro naba ntabari ngewe ahubwo imbaraga z'umwuka wera aba arizo zikorana nanjye nyemerera nkubere mikoro maze uvugire muri njye mu izina rya yesu buri muntu wese kirisito uri bwumve iki kiganiro uri bwumve ubu ahembuke abana bawe ubahe kuba amaso kugira ngo babone icyo bashakaho matwi yabo afunguke yumve ijwi ryawe uvugana nabo mu izina rya yesu abatameze neza baruhuke kandi buri muntu wese ugushaka kubone urakoze kirisito komeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi uwiteka ahaze kwifuza k'umutima wa buri muntu wese imana yamaye ubutumwa kandi buri muntu wese ndizera ko ari bwumve icyo imana yashatse kuvugana nawe reka ubu butumwa bwubatse ku ijambo ry'imana riri muri matayo matayo ibice cumi na bitanu umurongo waho wa cumi na gatatu haravuze ngo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa amena imana yo mu ijuru Uh, iduhane umugisha mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti ijambo dusomye ni iriri muri matayo uh, ibice cumi na bitanu umurongo wa cumi na gatatu havuze ngo igiti cyose data wo mu ijoro atateye kizaranduka bisobanuye ngo ibiti byose bitegwa cyangwa bimera siko bitegwa n'imana hari ibitegwa n'abantu ibindi bigategwa na satani ibindi bigategwa ah, bigaterwa ah, n'abarozi ariko imana hari ibiti igiye kurandura bitatewe n'imana imana yo mu ijuru ibamera umugisha mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti maze iminsi ah, nsenga nsengera uyu mwaka tugiye gusoza cyangwa se tugiye kurangiza usigaje iminsi mike cyane imana yamaye ubutumwa imana yamaye ubutumwa bukomeye irangije icya mbere yambwiye yarambwiye ngo ningende mbwira abantu ngo buri muntu wese ufite icyo afite mu ntoki akigundire kubera ko satani ahagurukije yohereje abajura kandi aba bajura bazanywe no gusahura icy'agaciro gifitwe n'abantu b'imana cya mbere hari ibintu bitatu satani agendereye ku muntu w'imana ikintu cya mbere satani aje kwica ubugingo icya kabiri satani aje kwibagiza abantu inzira y'agakiza noneho aje gukura abantu bari mu nzira yarangiza agahita bashyira mu yindi yindi nzira ibatandukanya n'urukundo rw'imana ah, icya gatatu satani ikintu kimuzanye ah, azanywe azanywe ah, no kwibagiza abantu iby'urukundo rw'imana yarangiza akabashyira mu gahuge cyangwa se kwi mugahuje gahuge mu guhugira mu mu by'isi guhugira mu mu bintu n'ibindi bibabusanya n'intego y'urugendo imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo buri muntu wese agundire icyo afite ikintu ufite kigundire icy'agaciro kiri mu mutima wawe kigundire wikwemera ko satana gusahura wikwemera ko satana kwiba satani yahagurukije yahagurukije abantu bitwa ko ari abakozi b'imana muri iki gihe arangije abambika amakanzu abambika imyenda noneho umuntu akaba akamubona mu izina ry'uko ari umupasiteri ariko kandi agakorera muri iri zina imbere utazi umugambi afite ku buzima bw'abantu b'imana ah, kandi agakora ashingiye ah, cyangwa se afite ikintu agendereye afite ikintu agambiriye ah, imana ishimwe imana ishimwe imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo babe maso kubera ko ibyera byose ntabwo ari amata uyu mwaka utararangira satani intego ye ni niyo kwiba ni niyo kwiba iby'agaciro biri mu bantu b'imana abana kugira ngo abageze abageze muri uriya mwaka ah, iby'agaciro byabaga muri bo yarabibibye inshuti yanjye wa muhanuzi we wa mubyeyi we wowe wari ufite iby'agaciro muri wowe rinda icyo ufite rinda akazi kawe rinda impano y'imana iri muri wowe rinda rinda agakiza kawe rinda rinda iby'imana yashyize muri wowe kuko muri uku kwezi muri uku kwezi kwa cumi n'abiri satani intego ye ni iyo kwibagiza abantu intego y'urugendo uwari ukijijwe akamwiba impano y'agakiza uwasengaga akamwiba impano yo gusenga imana imana ishimwe uwari ufite uwari ufite satani akamwiba rero rinda buri kintu cyose ufite kuko satani agambiriye ibintu bibi ku buzima bwawe muri uku kwezi kwa cumi n'abiri imana yarambwiye ngo ah, harimo harimo ikintu cyitwa kwibwa mu buryo bw'abantu kwibwa kwibwa ubugingo bw'abantu kandi satana akabiba akoresheje sisiteme zigiye zitandukanye imana ishimwe imana imana igufate imana ikwimane imana ikurengere shaka uwiteka bigishobotse ko abonwa ongera ibihe byo gusenga wa mugabo we wa mubyeyi we wa mukobwa we wa musore we shaka uwiteka bigishobotse ko abona emerera imana iguhishe emerera imana ikwimane kubera ko satana ahagurukijwe no kwiba ubugingo bwawe impfu nyinshi mu kwezi kwa cumi n'abiri dore dore dore dore dore dore impfu nyinshi ah, satani ikintu kitumye satani ateza ikintu cyitwa umwuka w'urupfu mu bantu ah, impanuka zigiye zitandukanye ah, ni impamvu yo kugira ngo yibe ubugingo bw'abantu kubera ko ikintu kizana satani azanwa n'ibintu bibiri icya azanwa no kwiba kwiba iyo byanze azana no agerekaho kwica kwica byakwanga akarimbura ariho ujya kumva ukumva umuntu yasengaga ngo runaka yapfuye yapfuye ati satani yakwibye akabona biranze akakwica mu buryo bw'umwuka akabona ntibikunze akurikizaho kurimbura akakurimbura mureke imana mushaka uwiteka aba ari we wenyine ubarengera mushaka uwiteka aba ari we wenyine ugira gute batabara imana yo mu ijuru ishimwe imana yarambwiye ngo uyu mwaka ujya kurangira uzarangwa n'ibintu bitatu icya mbere icya mbere kizaranga uyu mwaka ni impanuka z'amayobera zigiye zitandukanye impanuka mu muhanda impanuka mu muhanda impfu uburwayi butunguranye ugasanga umuntu yagwaye bwacya e, mu gitondo ugasanga byarangiye impfu zigiye zitandukanye ariko uwiteka yarambwiye ngo mbwire abantu ngo bongere ibihe byo gusenga wasengaga rimwe asenge kabiri babwire uwiteka bahishe babwire uwiteka bimane babwire uwiteka bakingire urukingo rw'imana rube ku buzima bwawe ah, umugambi wa satani we gusohora ku buzima bwawe icya gatatu imana yarambwiye ngo mbwire ababyeyi mbwire ababyeyi basengera abana babo Ah, hari umwuka wo gukenyuka satani yohereje mu rubyiruko mu bana batoya mwuka wo gukenyuka wa mubyeyi wowe ufite umwana yaba ari umwana w'uruhinja yaba ari umwana mukuru imana yarantumye ngo mbwire ababyeyi basengera abana babo baririra abana babo kuko satani afite imigambi ibiri ku rubyiruko umugambi wa mbere ni uwo kwica abana yarangiza akabakuramo ikintu cyitwa inyenyeri yo gukura bazima inyenyeri yo gukura gukura basenga inyenyeri yo gutuma yo gukurana iby'imana bagakura bari konegite n'imana akabatandukanya n'urukundo rw'imana kuko satani azi neza hari umugani bakunda kuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya Satana azi neza azi neza umugambi imana ifite kuba rero mwaba ababyeyi mwe musengera abana banyu kuko Satana afite umugambi afite umugambi wo kwica abana bakiri batoya ugasanga umwana avutse avutse anywa itabi avutse avutse ararukiye mu bintu utamenya bidasobanutse mwana irambwiye ngo mbwire ababyeyi basengere abana babo icya kabiri cya kabiri kandi satani ahangaha nibimunanira hari undi mwuka wo gupfa bitunguranye mu buryo bw'urubyiruko ugasanga umwuka wo gukenyuka mu rubyiruko umwuka wo gukenyuka mu bakobwa umwuka wo gukenyuka mu basore mwa babyeyi mwe musengere abana banyu kandi aba basore nabo n'aba bakobwa nabo bisengera bashaka uwiteka bigishobotse ko abona kubera ko amazi si yandi ikizanye satani ni ukwica ni ukwiba ni ukurimbura mushaka uwiteka aba ari we wenyine ubahisha mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti ah, ikindi mu minsi mikuru noheli n'ubunani imana yo mu ijuru yarambwiye ngo ah, yarambwiye ngo mbwire abantu basengere iyo minsi mikuru kubera ko iyo minsi mikuru izaba ari iminsi mikuru yo kwishima kuri bamwe ariko ibe n'iminsi mikuru y'umubabaro kuri benshi ibe n'iminsi mikuru y'umubabaro kuri benshi rero abantu be kubifata nk'ibintu bisanzwe be kubifata ngo minsi mikuru ni iminsi yo kwishima ni iminsi musenge musenge mubwire imana mubwire imana ibimane mubwire imana irindi miryango yanyu kubera ko satani ahagurukiye kwiba ahagurukiye kugira gute kwiba ikintu kirimo umutima wawe ikindi nagiye kubona mbona mbona ikuzimu havuye ikintu cyitwa amatsinda atatu itsinda rya mbere ryari yari amatsinda atatu kandi ayo matsinda aza mu buryo mu buryo aza mu buryo bw'abantu bitirirwa umurimo w'imana bahawe inshingano inshingano ebyiri inshingano ya mbere bahawe barabwiwe ngo buri muntu wese ufite ubugingo muri we muhawe misiyo yo kwica uwo muntu buri muntu wese uvuga imana nyamana buri muntu wese uvuga imana nyamana uhagaze mu bugingo ufite ubugingo muri we bahawe misiyo ko uwo muntu agomba gupfa ashobora kudapfa mu buryo bw'umubiri ariko agapfa mu buryo bw'umwuka bivuze ngo ubugingo ahagazemo bahawe mishoni yo kumwica mu buryo bw'ubugingo ari naho kandi ikindi bahawe imbaraga imbaraga ziyobya abantu kabona umuntu ahanura kamubona ukora ibitangaza kagira ngo ni umuntu w'imana ukamuhururira wamuhururira za mbaraga yahawe zifite ububasha bwo gukura ikiri muri wowe zifite ububasha bwo kwiba inyenyeri y'ubugingo iri muri wowe zarangiza zikakuyobya nagiye kubona mbona ba bantu bafite bafite ikintu cyitwa imbaraga ah, uyu muntu mwavugana mwamara kuvugana ibitekerezo byawe byari biri mu buryo bw'umwuka cyangwa se byari biri konegite n'imana bikayoba byamara kuyoba bigatwagwa n'aba bantu barangiza bakagukura ku rutonde rw'imana bakagushyira kuri urwo rutonde rw'uwabatumye imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo babe maso kubera ko ibyera byose ntabwo ari amata nabonye abangaba baraje bambaye umwambaro w'uko ari abakozi b'imana ah, mu minsi yashize nigeze nigeze gusobanura uburyo umuntu ashobora kuba yambaye imyambaro ibiri wamubona ukamubona yambaye yambaye ikanzu y'umweru ah, abantu benshi bakaba bamuzi ari umuhanuzi ariko utazi imisiyo yamuzanye abantu benshi bakaba bamuzi ari umupasiteri ariko misiyo yamuzanye utayizi kandi ikizaranga aba bantu bazajya kure bazajya kure y'ubugingo bazajya kure y'ubwami bw'imana bazakubwira ko ari amahoro ariko amahoro kandi ari nabi bazakubwira ko ah, ari byiza kandi ibyiza bakubwira ah, ari ibigusunikira mu bwoba yarambwiye ngo mbwira abantu ngo babe maso bashake uwiteka bigishobotse ko abonwa ah, mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu hari abantu bazi ko hari abantu bazi ko ari amahoro imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo bashake uwiteka kuko igihe cyo guceceka kw'imana kigiye kugera hari abantu banze gushaka imana hari abantu wanze gushaka imana igihe cyo kuyishaka kigihari ariko imana yarambwiye ngo mbwira abantu bashake uwiteka kuko bibiri na makumyabiri na gatatu imana yo mu ijuru imana yo mu ijuru hari urugi izakinga ah, nabonye ikintu cyitwa ah, nabonye ikintu cyitwa abantu benshi bambaye bambaye udupfukamunwa twa dupfukamunwa abantu bazi ngo byararangiye abantu bazi ngo nabonye abantu bambaye udupfukamunwa guhera ku mwana mutoya kugeza ku mukuru imana irambwira ngo abantu barangomeye abantu bara bihaye amahoro mu mitima yabo bazi ngo byararangiye imana irambwira ngo mbabwire ngo ibyo abantu bari bazi ko byarangiye ngo kubw'impamvu yo ku yo kudashaka uwiteka kubw'impamvu yo gutera uwiteka umugongo imana yarambwiye ngo ibyo ari byararangiye imana yongeye kubitangiza mushaka uwiteka aba ari we wenyine ubabera ubuhungiro mushaka uwiteka aba ari we wenyine ubabera umutabazi mushaka uwiteka aba ari we wenyine ubabera ubwugamo nagiye kubona mbona imvura irimiragwa ah, irimiragwa ari nyinshi cyane nkabona abantu bafite imitaka ah, abantu nkabona abantu bafite imitaka ariko yarapfumutse noneho ya mvura yagwa ikajya yinjira mu mitaka y'abantu bitwikiriye mbaza imana ndayibwira ngo mbese kubera iki imvura irimiragwa kandi abantu benshi bakaba bafite imitaka ariko yarapfumutse imana irangije irambwira irambwira ngo ah, n'ingenzi abantu kugira ngo ubugame muri njyewe, ninginze abantu kugira ngo bashake ubwugamo gihe cy'imvura kitaragera barangije barangomera barangije baransuzugura imana irangije irambwira ngo mbwira bumva mbwira bumva ko igihe cy'imvura kigeze kandi iki gihe cy'imvura iyi mvura umuntu wese utarashatse umutaka umuntu wese utarahawe umutaka n'uwiteka iyi mvura izagira gute izamunyagira nabonye haduka ikintu cyitwa ubugwayi bukomeye cyane kandi ubu burwayi abarwayi ngiye kubona mbona bunaniwe bunaniwe abaganga mbona bunaniwe abaganga bakomeye cyane mbona ubu burwayi buje mu buryo bw'amayobera umuntu wagwaraga ubu burwayi igisubizo igisubizo cyatanzwe na muganga muganga yaravuze ngo genda wizere uwiteka wenyine rero imana irimo iraguhamagara imana irimo iraguhamagara imana irimo iraguhamagara nimushake uwiteka bigishobotse ko abonwa kandi mu mwambaze akiri bugufi imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro nabonye ikintu cyitwa umuyaga mwinshi mu kirere muri bibiri na makumyabiri na gatatu nabonaga turi muri uwo mwaka nabonye umuyaga mwinshi mwinshi mwinshi mwinshi mwinshi mu kirere uwo muyaga nagiye kubona mbona uwo muyaga ah, wakoze ikintu cyitwa itsinda itsinda mu kirere nagiye kubona mbona indege ah, igeze muri wa muyaga wa muyaga uhita uhinduka umuriro umaze guhinduka umuriro ah, ngiye kubona mbona ya ndege iraturitse imana irangije irambwira irambwira ngo habeho gusenga cyane habeho gusenga cyane kubera ko satani agambiriye agambiriye ikintu gikomeye mu bantu b'imana satani agambiriye ikintu gikomeye usibye ko nimba ari ikintu njya nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi iyo nsenze iyo nsenze sinibagirwa gusengera igihugu cyacu iyo nsenze sinibagirwa gusengera igihugu cyacu ariko nawe aho uri hose ujye usengera ubuzima bwawe bwira imana iguhishe bwira imana ikwimane bwira imana ikurengere bwira imana igufate bwira imana yo mu ijuru aba yo yonyine igufata ukuboko kubera ko umuntu imana yafashe ntabwo igira gute ntabwo ijya imurekura abantu bihesheje amahoro abantu bihesheje amahoro bakora ibyaha bakagomera uwiteka nasomye ijambo ry'imana muri zaburi ya mbere irangije rirambwira ngo imana ibaza umunyabyaha iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe ngo ubwo urinyanga guhanwa iyo ubonye umujura wishimira kubana nawe ngo kandi wifatanya n'abasambanyi ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye nawe ngo ariko nzaguhana mbishyize imbere y'amaso yawe uko bikurikirana 啊。 ndakwingingira gushaka uwiteka bigishobotse ko abonwa nubwo ubona ko hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo mbese uwo yesu muhora muvuga uwo yesu mwavuze mu myaka imyaka ikaba ibaye makumyabiri ikaba ibaye magana angahe uwo yesu akaba ataraza ngo azaza ajyare hari abantu batemera ko yesu azaza nubwo yesu ata nubwo yesu yatinda kuza ntabwo urupfu ntabwo urupfu rwo rutinze hari abantu benshi twagiye tubyirukana cyangwa twagiye tumenyana hashira iminsi runaka nkumva ngo runaka yapfuye nkumva runaka ngo byagenze gute inshuti yanjye shaka uwiteka bigishobotse ko abonwa benetandora wije de bone mandiko mana yarambwiye ngo izina ryayo rikomejwe gushyirwaho igitutsi kandi rikoreshejwe n'abangaba biyitirira abakozi b'imana imana yarambwiye ngo iri zina ije kuriburana kubera ko abakozi abakozi ba satani biyitirira imana barushijeho kugira gute gusebya iri zina ry'imana imana irambwiye ngo igihe kirageze kugira ngo igire gute iziburane izina rya imana irambwiye ngo buri muntu wese uvuga izina ry'imana arikoreyemo imana itaramutumye imana yarambwiye ngo ije kugira gute ije gutwika ije gutwikurura itari gitwikiriye uyu muntu kugira ngo agaragare nk'uko bigize gute nk'uko biri satani gukora arakora kandi n'imbaraga ze ziri gukora niyo mpamvu abantu benshi bagomeye uwiteka kandi kandi bakagomera uwiteka bitewe n'izi mbaraga zoherejwe muri aba bantu bavuye ikuzimu aribo bakozi ba satani baje bitwe baje bambaye umwambaro umwambaro ubagira abakozi b'imana abantu benshi baguye muri uyu mutego kubw'impamvu yo kudasobanukirwa inshuti yanjye kura amaso ku bantu uhanga amaso ku mana mana yarambwiye ngo ishaka buri muntu wese ku giti cye ah, ukijijwe ugendeye kuri pasiteri runaka ntabwo wakizwa ukijijwe ugendeye ku muhanuzi runaka ntabwo wakizwa ukijijwe ugendeye kuri runaka ntabwo wakizwa mana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo buri muntu wese yishakire uwiteka yishakire uwiteka shaka ubushuti ku mana wa mubyeyi we shaka ubushuti ku mana imana ishimwe ah, noneho biragatsindwa biragatsindwa biragatsindwa bigushuka ngo nawe wemere kugira gute gushukika wibyemera nabonye imana icukura icyo nabonye icyobo imana icukura icyobo kinini cyane kinini kinini kinini kinini kinini cyane icyo cyobo ngiye kubona mbona mbona umuntu amanuye umukubuzo amaze kumanura umukubuzo rebone manda ya siregrere arakubura imyanda yose arangije akajya ayisunikira ayisunikira muri bya muri cyacyo cyobo yose akajya ayisunikira muri cyacyo. noneho imana irangije irambwira ngo ah, ukubona iki cyobo ah, n'iyi myanda irimo irajya muri iki cyobo irambwira ngo imvura iraguye imana irambwira ngo ah, niko niko ah, ije gukura umwanda niko ije gukura umwanda mu bantu b'imana hari abantu babaye umwanda mu bantu b'imana hari abantu babaye umwanda mu mbuto z'imana hari abantu babaye umwanda ah, mu bwoko bw'imana hari umwanda imana ije gukura mu bantu bayo mukura amaso ku bantu muhanga amaso ku mana muve mu bibi muve mu bibi muve mu bidatunganye mushake mu maso y'imana kandi namwe musobanukirwe mushake uwiteka ni gute umuntu akubwira gute umuntu akubwira ngo kugira ngo agusengere ngo ni uko umanza gutanga amadolari igihumbi gute umuntu akubwira kugira ngo agusengere ngo nuko uko umanza gutanga igitambo cya miliyoni eshanu imana yo mu ijuru yanumye ngo ije gukura umwanda mu mbuto za imana ije gukura urukungu mu masaka imana ishimwe satani yohereje abakozi kandi baza bambaye imyenda y'abahanuzi abandi baza bambaye imyenda y'abapasiteri abandi baza bambaye bambaye imyenda ah, butumwa hari abantu baje bazanye ubutumwa bundi butari ubutumwa bwiza ubutumwa butajyana abantu mu bugingo ubutumwa butajyana abantu mu ijuru ubwo nta butumwa burimo ubwo nta butumwa burimo umuntu ugasanga arakubwiye ngo yego Ah, umva ngo bibiri ivuga ngo iravuga ngo ah, nugira umwete wo kumvira uwiteka n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo uzagira umugisha mu mudugudu ngo imana izagusumbisha amahanga yose yo mu isi umva impamba y'urugendo yere kukwibagiza intego y'urugendo ayo mafaranga ufite yere gutuma ubugingo bwawe satana bwiba ubutunzi ayo mazu ufite izo shetopitandora wirigi de bone mandiko imana ishimwe nabonye abantu bari Ah, nabonye abantu bari kugendera mu modoka ariko kandi zebonema manda ya siregre mbona inzira ibaye nini za modoka mbona bazivuyemo bagenza n'amaguru bisobanuye ngo hari ahantu imodoka itazakugeza hari ahantu inzu nziza itazakugeza mushaka uwiteka basambanyi mwihane abajura mwihane mushaka uwiteka aba we wenyine ubatabara imana ishimwe muri uku kwezi kwa cumi n'abiri ubwo satani arimo yiba ubugingo bw'abantu wowe ishinganishe wa mubyeyi we wa musore we wa mugabo we ishinganishe ndavugana n'aba n'abantu bagifite umwuka w'imana aribo bahanuzi n'abaririmbyi bacubaha imana ah, ah, mubwire imana ibahishe mubwire imana ibimane satana afite umugambi wo kwiba icy'agaciro kiri muri wowe yarangiza akagira gute akazebonefo akagikoresha mu inyungu imana ishimwe imana ishimwe imana irokore ubugingo bwawe imana irokora ubugingo bwawe muri iyi minsi mikuru uko ari ibiri imana irambwiye ngo hazabamo ikintu cyitwa impfu nyinshi ariko buri muntu wese asenga asengera umuryango we abwira imana ngo nkuye urupfu mu muryango wanjye nkuye urupfu mu bana banjye nkuye urupfu mu shetopitandorawi buri muntu wese asenge agira gute yishinganisha mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti nabonye bibiri na makumyabiri na gatatu hari imvura nyinshi izagwa kandi umuntu uzagira muri uyu mwaka adafite umutaka azanyagirwa umuntu uza muri iyi minsi mike isigaye kugira ngo umwaka urangire shaka umutaka mwana arambwiye ngo mbwire abantu bashaka umutaka kuko igihe cy'imvura kigeze kandi iyi mvura inyagiye abantu benshi iyi imvura yaba ari imvura y'uburwayi wagwara yaba ari imvura y'urupfu yaba ari eneshando lawirigiya imana yo mu ijuru ikugana amamisha y'imvura igiye igiye kugwa mu izina rya yesu ariko ikintu imana izakora cyangwa ije gukora imana ije gukura imirambo mu bazima imana ije gukura imyanda mu muki mu mbuto zayo imbuto ni wowe imbuto ni wowe ukiranuka kandi mwige gusenga mwisengera musome ijambo ry'imana muyobogwe n'ijambo ry'imana mwere kuyoborwa n'abantu mwere kuyoborwa n'abantu bababeshya mwere kuyoborwa n'abantu babashuka nawe ubwe wakwisengera imana ikakumva imana yo mu ijuru iguha umugisha mu izina rya yesu nari ngambiriye kukubwira ngo shaka uwiteka bigishobotse ko abonwa n'aba n'aba biyitiriye izina ry'imana nabo nibavugwa bavuge vuba kubera ko igihe cyabo kirageze ngo imana ibakure mu ibakure mu bazima iyi mirambo aba ni imirambo imana ije gukura mu bazima imana ibaha umugisha mu izina rya yesu rero imana ibahe umugisha ah, aba bataramenya imana ah, ah, imana ishaka kuva muri ubwo busambanyi imana ishaka kuva mu bujura imana ishaka kuva muri ubwo businzi imana irimo iraguhamagara mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti rero uwiteka abahe umugisha ah, ndabakunda mu izina rya yesu ushaka ko dusengana ushaka kwihana wamamagara kuri zeru karindwi iminani ibiri mirongo irindwi na gatandatu umunani mirongo itatu gatatu zeru karindwi umunani umunani mirongo irindwi na gatandatu umunani mirongo itatu gatatu ndagushimiye mana ko wumvise gusenga reka buri muntu wese arengerwe nawe amaboko yawe mwami arengera abantu bawe kandi ugabanya abarimbuka wongera abakizwa mamagaye imitaka kuri buri wese urakoze mu izina izina rya yesu kirisito w'i nazareti amena